Mas mapagpalang araw ng po sa inyo. This is Mr. Once again or Nas. Welcome to my channel. Please subscribe and like and share my video. So this time, pupunta naman tayo sa uh, vaccine area. Pang second dose natin. Okay? So right back. Don't fail to watch. Ooh. Tingnan mo na yung mga beating bago pumasok sa loob. Uh, step by step. So dito muna sa labas para wala nagpipi yung mga injection yan. Dito nah, ini pinipirmahan niya ya. nasa Marami pa rin. ang nagkakapila. Ayan, mga kamatagyan. Ya, Ito po. pa rin nakapila, ya, ano? Nah, Para sa second vaccine ng Pfizer. yeah, mga once again, andito na po tayo. Pasok tayo sa loob. Malapit lang ako dyan. Ah, tapos po tayo sa sila. Sa loob na ba tayo ng Danilo? Ayan. Ngayon, papasok tayo. Para sa ikalawang gas vaccine ng Pfizer. guys, andito na po tayo sa loob. Nga-interview na tayo. Final lang po, papunta sa loob. Ayan, medyo mahaba-haba pa rin ang pila, mga ka-once again, ha? Ayan. Uh, konting tsaga na lang. Ayan. Ayan po yung ano, ito po yung model, model ng Pfizer. Ayan, oh, malupit, oh. So, don't tell to watch yun, ha? Abangan niyo po yan sa aming ano, channel. <laughs> Ayan mga kawansin yan. Ayan. Ayan, dito tayo nakapila. Tapos sila yung interview ron, and after nun, ayan, dito tayo ngayon, di ba? So, balikan ko muna kayo. Habang waiting tayo sa step. Ayan. Thank you. Siyang vaccine mga kawals again. Mag-graduate na po tayo. So at least meron tayo dito sa kato natin. Malaking bagay. Pero Pfizer rin tayo. Yeah. Yeah, Pfizer again. Second dose. Ako, ako, ako. Okay. Ayan, wow. Ayan. Maraming salamat. Ako binidyo ko eh. Ayan, tapos na po kami dalawa. Okay? Susunod naman eh, sana booster. Booster. Ay, wala. pa pala. Booster. Ayan. Ayan. Happy vaccine again. Thank you. Thank you. Yes. Ayan, ito na po. Final. Ayan. Thank you. Final graduation. Salamat. ng mga kawansag. Yeah, mag-graduate na po tayo. So at least meron tayo even sa ato natin, malaking bagay. Pero Pfizer rin tayo. Yeah. yeah. Pfizer again. Second dose. Okay. Ayan. Wow. Ayan. Maraming salamat. Ako binidyo ko eh. Ayan, tapos na po kami dalawa. Okay? Susunod naman isa ano, na booster. Booster. Ay, wala. na naman. Booster. Booster. Ito booster. Ayan. Ayan. Happy vaccine again. Thank you. Thank you. beating bago pumasok sa loob uh, uh, step by step so dito muna sa labas para kuhaan ng PP yung uh, injection yan Hindi na daw pinipirmahan niya nasa baba. So dito na po tayo sa loob, na-interview na tayo. Final lang po, papunta sa loob. Ayan, medyo mahaba pa rin ang pila, mga once again ha. Ayan. Ayan. Konting tsaka na lang. Ayan. Ayan po yung ano. Ito po yung model, model ng Pfizer. Yan, oh, malupit. Oh. So, don't tell to watch yun. Ha? Ah. Abangan niyo po yan sa aming ano, channel. <laughs> Ayan, mga kawansin yan. Ayan. Ayan, dito tayo nakapila. Tapos sila yung interview ron, and after nun, ayan, dito tayo ngayon, di ba? So, ko muna kayo. Habang wait tayo sa step. Ayan. Thank you. Siyang vaccine mga kawal sa again. Mag-graduate na po tayo. So at least meron tayo ibig sa ato natin malaking bagay. Pero part na rin tayo. Yeah. Pfizer again, second dose. Okay. Ayan, wow. Ayan, maraming salamat. Ako binidyo ko eh. Ayan, tapos na po kami dalawa. Okay? Susunod naman eh, sana booster. Booster. Ay, wala na takbo pa na. Booster. Ayan. Ayan, happy vaccine again. Thank you. Ayan, ito na po. Final. Ayan. Thank you. Final graduation.